Lindon, ábreme la puerta Veo que ahí estás, no puedes escapar, ya es tarde Miro en la ventana, Ya hallarás con mi mirada Ojos aterrados, más cerca quiero mirar Voy entrando, empieza a correr que ahí estás, no puedes escapar, ya es tarde. Mi Que te con gracias a ti. la puerta, veo que ahí estás, no puedes escapar, ya es tarde. Miro en la ventana, ya con mi mirada, ojos aterrados.